Dünya kezip dünya tap eydib Şov tulparda ulab chop eydib Saray qurib ta'min yopaydi Ona seni unutganim rost Qo'ling tutdim cho'zguncha bas, baldı boyun minikten past Yolg'on dunyo yolg'onidan mast Ana seni unutkenim rost Taş balış botdim bashik Yolun bo'ylab bitdim dashik sen mehribonning bartashi ona seni unutkenim rost bolam bolam bolam dedin ya nima ko'rding bolangdan onam bolam bolam bolam deding nima ko'rding bolangdan Kopandırken kopanırken şaştı Dostlar bilen cem buldum aşta Bir gün kopan bir gün şaştı Dostlar bilen cem buldum aşta Min meleknin hayali başta Anasını unutkenim rast Ming meleknin hayali başta Ana seni unutkanım biraz Bekar bo'lsam başımda baş. Baytlar bittim ara ish qilish Bekar bo'lsam başımda baş. Baytlar bittim ara ish qilish Yerden çıkıp ko'ylingni olish Ana seni unutkenim rost Yazdan çıkıp köylüğünü alış Ona seni unutkenim rast Balam balam balam dedin ya Nima gördün balayından ona Balam balam balam dedin ya Nima gördün balayından ona Nima gördün bolangdan علينا